Ok, ça... Ah non, voilà. C'est particulier. Non, non, oui. Non, oui. De... Merde. Je crois qu'il a regretté celle-là. <laughs>